Первая серия опытов посвящена исследованию геометрии простейших электрических полей, изучение которых предусмотрено школьной программой по физике. В опытах используется разработанный нами стрелочный индикатор, который представляет собой диэлектрическую трубочку, стрелку, свободно вращающуюся на оси. Этот индикатор обладает способностью ориентироваться в электрическом поле вдоль его силовых линий. Опыт первый. Изучение электрического поля заряженной сферы. В представляемых опытах такое поле будет исследовано на примере электрического поля в радиальном сечении заряженного цилиндра. Расположим индикаторы вокруг незаряженного цилиндра так, чтобы их оси находились на одинаковом расстоянии от центра цилиндра. Беспорядок в пространственном расположении стрелок – индикаторов подчеркивает отсутствие какой-либо электрической силы, которая бы на них действовала. Зарядим цилиндр. Теперь индикаторы расположились строго определенным образом. Они как бы визуализируют силовые линии изучаемого электрического поля. Получающаяся картина оказывается весьма выразительной. Достаточно наглядно демонстрируется в частности радиальная симметрия поля. Видим также, что густота силовых линий убывает по мере удаления от центра сферы. Попробуем теперь механически разрушить эту стройную картину. Как видим, эта попытка лишь подчеркивает неизменность характерных особенностей поля, и надежность предлагаемого способа его демонстрации. Поле двух разноименно заряженных сфер. По аналогии с предыдущим опытом, в пространстве, окружающем две незаряженные сферы, находящиеся на определенном расстоянии друг от друга – разместим серию индикаторов и убедимся, что они располагаются совершенно случайным образом и не испытывают действия какой-либо электрической силы. Сообщим сферам одинаковые по величине и противоположные по знаку заряды. Стрелочные индикаторы и в этом случае оказываются весьма удачным средством – позволяющим получить достаточно выразительную картину электрического поля. Анализ этой картины позволяет детям легко обнаружить характерные особенности данного поля, в частности, его неоднородность. Уже на этом опыте учитель может заострить внимание учащихся на том, что силовые линии даже такой простой системы заряженных тел – представляют собой довольно сложные кривые линии. Изучение поля заряженной пластины ограниченных размеров. Сообщаем пластине электрический заряд. Система индикаторов испытывает ориентирующее воздействие со стороны возникшего электрического поля и вновь обнаруживает основные его особенности. Видно, что поле существует по обе стороны от пластины. Наблюдается область однородного электрического поля, в которой стрелки индикаторов располагаются параллельно друг другу обнаруживается нарушение однородности поля в областях, примыкающих к краям пластины. Учащимся также легко заметить, что во всех случаях при наличии поля стрелки индикаторов располагаются по нормали к поверхности проводящей пластины. электрическое поле плоского конденсатора. Рассмотрим теперь электрическое поле между двумя параллельными металлическими пластинами, которым сообщаются разноименные заряды. Как и следовало ожидать, индикаторы, находящиеся в пространстве между пластинами, располагаются перпендикулярно к поверхностям этих пластин и параллельно друг другу, обнаруживая тем самым однородность электрического поля. Вблизи краев пластин четко наблюдается неоднородность поля. Поле цилиндрического конденсатора – Убедимся вначале, что исходное расположение индикаторов между обкладками и внутри цилиндра меньшего диаметра является случайным и не определяется каким-либо внешним электрическим полем. Зарядим конденсатор и проанализируем, как ведут себя индикаторы. Как видно, индикаторы, находящиеся между обкладками конденсатора, и в этом случае обнаруживают электрическое поле. Видна радиальная симметрия поля, его неоднородность. А что же происходит с индикатором, расположенным внутри? Он ведет себя так же, как вели себя все индикаторы в начале опыта, не обнаруживает какого-либо воздействия электрического поля. Это обстоятельство, как правило, является неожиданным для учащихся, и тем более запоминающимся для них оказывается факт отсутствия электрического поля внутри малого цилиндра, то есть за пределами конденсатора. Экранирование электрического поля. В этом опыте только внутреннему цилиндру будет сообщен электрический заряд – как видно, с помощью индикаторов однозначно обнаруживается наличие электрического поля внутри и за пределами внешнего проводящего цилиндра. Теперь заземлим внешний цилиндр. Электрическое поле за его пределами исчезло. Оно сосредоточено лишь между оплатками образовавшегося цилиндрического конденсатора. Убираем заземление. Картина поля восстановилась. Электрическое поле вокруг проводника произвольной формы. После того, как проводнику сообщается электрический заряд, возникает характерная картина поля вне проводника. Четко видна ориентация стрелок индикаторов по нормали к внешней поверхности проводника. Обнаруживается также отсутствие электрического поля внутри проводника. И, наконец, еще один опыт из этой серии – наблюдение электрического поля вблизи линейного проводника, по которому протекает постоянный электрический ток. Расположим индикаторы вдоль линейного проводника и слабопроводящего материала. В отсутствии электрического тока стрелки индикаторов сориентированы абсолютно произвольным образом – Превратим проводник в реостат. Пропустим через определенную его часть электрический ток. Возникающие картины расположения стрелок вокруг той части проводника, по которой идет ток, и вокруг его конца, где тока нет, принципиально различаются первом случае стрелки индикаторов обнаруживают тангенциальную составляющую электрического поля. Во втором они указывают на наличие электростатического поля вокруг проводника. следующих опытах, наряду со стрелочным индикатором, будет использоваться другой, предложенный нами индикатор электрического поля. Он представляет собой легкоподвижный, проводящий шарик, который подвешивается на изолирующей нити. Предлагаемый проводящий шарик, будучи заряженным, представляет собой модель пробного заряда, позволяющий обнаруживать электрическое поле. Внесем индикатор в определенную область пространства вокруг заряженной сферы. Как видно, электрическое поле достаточно выразительно обнаруживается по его силовому воздействию на индикатор. Мерой напряженности поля в месте расположения индикатора является угол отклонения нити, удерживающий шарик, от вертикального положения. продемонстрируем, как может быть использован индикатор шарик на примере изучения электрического поля заряженной пластины и поля плоского конденсатора. Внесем заряженный шарик в поле наэлектризованной пластины из стекла Расположение шариков в пространстве явно свидетельствует о наличии электрической силы, действующей на него со стороны заряженной пластины. При удалении шарика от пластины в данном опыте может быть зафиксировано положение шарика, при котором действующие на него электрическая сила и сила тяжести уравновесят друг друга. Натяжение нити, удерживающей шарик, при этом ослабевает, после чего шарик падает вниз, обнаруживая тем самым превосходство силы тяжести по отношению к силе электрического взаимодействия. Теперь зарядим шарик и поместим его в пространство между пластинами плоского конденсатора. Как видим, особенности изучаемого электрического поля и в данном случае – демонстрируется достаточно наглядно. Следующий опыт. Экранирование электрического поля. Поместим рядом с наэлектризованной пластиной – заряженный шарик. В пространство между шариком и заряженной пластиной введем металлическую пластину. Электрическое поле проникает через металлическую пластину, и шарик продолжает испытывать его силовое воздействие. Теперь заземлим металлическую пластину электрическое поле со стороны индикатора исчезло. Убираем экран. Картина поля восстанавливается. В следующей серии опытов используется разработанная нами модель полого проводника – позволяющая исследовать электрическое поле внутри и вне заряженного проводника или проводника, по которому течет постоянный электрический ток. В опытах применяются оба типа индикаторов электрического поля. Поместим серию стрелочных индикаторов вовнутрь проводника. Зарядим проводник. Как и следовало ожидать, индикаторы не обнаруживают электрического поля. Исследуем пространство снаружи проводника. Зарядим проводник снова. Как видно, в любой области вблизи проводника индикаторы ориентируются совершенно определенным образом – перпендикулярно поверхности проводника, обнаруживая тем самым ориентирующее воздействие электрического поля. Пропустим теперь через этот проводник электрический ток. Индикаторы выстраиваются в линейную цепочку и указывают на появление внутри проводника электрического поля. Снаружи проводника ориентация индикатора четко указывает на наличие тангенциальной составляющей электрического поля. При использовании индикатора шарика предыдущие опыты демонстрируются следующим образом. Расположим индикатор в полости проводника. Сообщим ему заряд. Заряжаем проводник. Индикатор не отклоняется от вертикального положения – что свидетельствует об отсутствии электрического поля внутри проводника. Индикатор, находящийся вне заряженного проводника, обнаруживает окружающее его поле. Проводник с током. Особенности поля внутри и вне проводника, по которому протекает ток, хорошо обнаруживаются с помощью шариков-индикаторов. При исчезновении поля оба индикатора занимают вертикальное положение. Практика применения данных демонстраций в учебном процессе свидетельствует об их принципиальной значимости для понимания учащимися физической сущности соответствующего учебного материала. Предлагаемая модель полого проводника может быть использована при изучении поведения проводника во внешнем электрическом поле. Поместим в полость проводника заряженный индикатор. Создадим вокруг проводника электрическое поле. Шарик вначале уходит от положения равновесия и обнаруживает тем самым силовое воздействие этого поля. Затем шарик возвращается в вертикальное положение, что является следствием возникновения в проводнике поля наведенных зарядов, нейтрализующего внешнее электрическое поле. Уберем внешнее поле. Отклонение шарика в противоположную сторону отражает факт наличия несрелаксировавшего электрического поля, индуцированных зарядов. Таким образом, мы продемонстрировали суперпозицию внешнего электрического поля и поля индуцированных зарядов в проводнике. Проводящий шарик – можно использовать также для моделирования процессов переноса заряда электрического тока. Поместим проводящий шарик между оплатками конденсатора. Создадим внутри конденсатора электрическое поле. Прикоснувшись к одной из пластин, шарик становится носителем заряда и под действием поля начинает осуществлять колебания – перенося заряд от одной пластины к другой. По мере убывания поля частота колебаний уменьшается, электрический ток затухает. Использование в данном опыте сразу нескольких легкоподвижных проводящих шариков – способствует формированию у учащихся более полных представлений об электрическом токе. Следующая серия